Olá, pinguins! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tava sentindo saudades de vídeos em português, não é? Pois é, estamos aqui em mais um vídeo para falar sobre o especial 200 inscritos. Pois é, demorou um pouquinho para a gente ter novas notícias sobre, mas já estamos aqui com mais notícias aí para vocês, beleza? E vocês já viram aí um trechinho do que vem aí, mas eu tenho que explicar para alguns o que é esse especial, pois ele já tinha começado a ser desenvolvido há muito tempo e eu acabei não terminando também faz muito tempo, então eu resolvi reabrir as inscrições, mas vou explicar aí para essa galera que não viu o vídeo passado. Esse vai ser um especial que vai ter não só a minha participação, mas como também vai ter a participação de vocês. Mas a ideia é eu finalmente poder juntar as duas coisas. É um especial que eu queria juntar a comunidade do Pinganés com o Pengonés propriamente dito. Então agora é, eu resolvi criar um clipe animado, que nem a gente teve o Friends aí, no especial de aniversário do ano passado. Só que agora com pessoas que participam da comunidade Pengonés podendo participar desse vídeo. Como vai funcionar? Como é que eu faço para... Como é que você faz aí para poder participar do clipe? Bem, primeiramente aí embaixo tem 10 partes, que são as 10 partes do clipe, cada uma tá com o nome de um jogo, certo? Bem, você vai escolher primeiramente uma dessas partes para querer participar. A segunda etapa é, você tem que enviar o seu personagem original em imagem nos comentários ou desse vídeo, ou você pode enviar também via Discord para mim, ou em algumas publicações sobre o especial 200 inscritos nas minhas demais redes sociais. Caso você esteja participando em uma dessas outras redes sociais, sem seu Discord ou YouTube, você tem que usar a hashtag Eu Sou Um Pinguim, e nas demais basta você enviar a imagem e qual parte você quer. Não, tá até antes, porque lá é onde vai ser o controle das partes. Nas demais, você pode apenas enviar a imagem, hashtag eu pinguim e qual parte você quer. É... No Discord você pode literalmente apenas enviar a imagem. Aqui no YouTube, como não tem essa coisa de você poder enviar a imagem, você envia o link é, para onde vai a imagem. Tá bom? É isso. É, é simples, é rápido, é fácil. É só você colocar assim que tá tudo certo. É assim que vai funcionar o especial 200 inscritos. Então venham, participem, chamem os amigos também. E a gente vai se ver na semana que vem. E semana que vem tem dois vídeos que vão ser bem legais que eu quero fazer. Quero ver se consigo realmente fazer os dois essa semana. Mas saibam que vai vir um vídeo aí extra em algum momento aí do canal. É, que vai ser reação ao Meme Map 2 que vai sair por aí, que eu estou realmente ansioso. Eu quero começar a trazer essas reações de maps que eu estou realmente afim de ver. Então preparem-se porque eles vão, vão começar a vir pra cá. Então vai ter esse vídeo extra aí. E além desse vídeo extra, vai ter um react bem legal com a Ray of Sunshine no domingo que vem. Tá bom? Então é isso. Tomara que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha, compartilhe com os amigos. E a gente se vê na semana que vem. E caso você queira compartilhar para o um americano, esse vídeo está legendado, beleza? Então até semana que vem. Tchau, tchau. Não esqueçam de ser felizes sempre. y chacha.